Hola amigues, ¿cómo están? Bienvenidos a Girasol Channel. Eh, hoy es el 17 de enero 2020. Es viernes. estoy muy emocionada porque normalmente no tengo tantas cosas que hacer los fines de semana. Pero no sé por qué, esta semana tengo muchas, muchos planes con mis amigos entonces quiero compartirles mi día libre pero de hecho todavía no he terminado mi trabajo de hoy porque tengo una clase de español básica, básica por Skype para un japonés. Ahorita le doy una clase de español y después voy a salir con mis amigos para las salitas Sí, entonces hasta luego. Tengo で自己紹介とかできましたわかりましたちなみに今回はなぜスペイン語を勉強しようと思ったんですかpor fin ah, ah, terminé la clase, entonces voy a salir con mis amigos. Primero voy al supermercado para comprar unas cosas y después voy con mis amigos. ¿Listos? Ok. Vamos. Ok, aquí estoy en el súper. Ustedes saben por qué quería que venir aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, mira, este, qué feas, ¿verdad? Mis uñas. Entonces, 親ぶつかれしてあごいたから来たんだいんた Entonces, dime, ¿qué oferta tiene aquí hoy? 20, eh, compras 20 litros y te regalan 10. No siento que sea mucho. Muy eh, bien. Es gratis. Muy bien. Cuatro quesos, mango ganero, yo quiero las clásicas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Que llueve? duele o qué? Pobre Misaki. Oh. Oh. Ya regresó su cara normal. Sí. <laughs> trabajar mañana, ya no, ¿verdad? Ah. Ah. <laughs> ya no. Ya no. Pero sí. ellos sí, eso es triste. Vamos ah, <laughs> ¿Cómo se dice pegar? Naguru. Naguru. Naguru. Entonces son las doce y media. Vamos a casa. Ah, ajá, doce veinte. Llegó, llegó mi Uber. Ajá. Aquí. Bye. Bye. Gracias. Igual. Bye bye. Buenas noches. Estoy en casa como les dije, tengo que trabajar mañana desde temprano. Entonces ya me voy a bañar y me voy a dormir. Buenos días. Eh, un ratito. Ok, voy a alegrarme para la escuela. Buenos días a todos. Ahora estoy en el camino para la escuela. Buenos días. Aquí es una escuela de japonés. Yo doy una clase de japonés los sábados. Y a mí me gusta venir acá. Porque los alumnos son muy muy graciosos. Ahora verás. ¿Ah? ¿A la escuela? ¡Hola! Entonces, aquí vemos a una Misaki sin alumno porque no vino. Porque su alumno llegó, o más bien no llegó. Y la clase era de 9 a 12 y ya casi son las 11 y sigue sin llegar. qué aburrido, ¿verdad? <laughs> ¿Algún comentario sobre tu alumno? ¿Mis aquí? <laughs> Te voy a regañar cuando llegue. ¿Tú <laughs> ¡Oli! ¿Cómo están? <laughs> Gracias. 危ないです。落ちません。危ない危ないですから。コレクト。押さないでください。危ないですから押さないでください。 ahora tengo お疲れ様です。親だ、のクラスでエスパニオ。おお、ほほ。あ、こんなんでした。こんなん。

ya estoy en casa y eh, mi alumno que tiene más o menos igual edad que mi papá me invitó a una comida y estoy muy muy llena, estoy muy feliz y también me regaló unas sopitas de Japón a mí me encanta, encanta sopitas, sopitos, sopitas de Japón. Ahora voy a descansar un ratito y más o menos en 30 minutos voy a jugar básquetbol. Quiero jugar básquetbol, quiero jugar básquetbol. Nos vemos en un rato. Cuando recibió la pelota y la venció. Se trata de trabajo en equipo, no de equipo. Chingo de Me perdí con grabación. mis aquí. ¿Vamos para dónde? Ah, allá. ¿Verdad? Sigue adelante. Okay. ok. Vamos. <laughs> ¡Onegaísimos! Vinimos a este lugar para tomar una cervecita, sin embargo tuvimos que esperar mucho tiempo y entonces los que vinieron a mi que decidieron ir a otro lado y yo fui a otro bar con los demás. Como se nota? Terminamos bien borrachos. Pero llegué a mi casa sin ningún problema. Eso es todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en